Il carnevale a Venezia eh, anticamente durava fino a sei mesi, iniziava ad ottobre e eh, tranne una breve pausa natalizia proseguiva fino al martedì grasso. E era un periodo in cui chiunque in città, poveri e ricchi, stranieri e locali, poteva andare in giro eh, mascherato. E, ehm, ovviamente nel corso dei secoli eh, parecchie maschere eh, diventarono tradizionali, entrarono a far parte di una certa tradizione eh, cittadina. Fra queste una delle più significative è certamente la moretta, che era una maschera eh, espressamente femminile e che veniva indossata senza l'uso di nastri, ma eh, veniva retta eh, dalla ragazza che la indossava con l'utilizzo di questo bottone interno che veniva tenuto fra i denti. Eh, la ragazza che indossava la moretta non poteva quindi eh, parlare, e questa era una cosa ovviamente conosciuta anche da un eventuale interlocutore e tutto quindi qualsiasi eh, possibile comunicazione doveva venire solamente attraverso un gioco, in genere molto suadente, di sguardi. dei maggiori interpreti delle immagini e dello spirito del carnevale settecentesco fu sicuramente Pietro Longhi, che per la famiglia Querini dipinse una serie eh, di quadri aventi tutti questo, questo tema specifico, eh, dipinti che sono tutt'oggi conservati all'interno della Pinacoteca della Fondazione Querini Stampali a Santa Maria Formosa.